啊啊啊啊啊啊啊啊 أتيت بوقت السحر إليه وفيك اشتياق سعر وهل قد شعرت به حينما بنظرة عفو إليك نظر أخي هل عزمت إليه نهوض وحربا النفس روح تفوض فلو جئت مشيا أتاك ركوب وكسر الفؤاد بلطف جبر وكسر الفؤاد بلطف جبر أخي هل يتاح إليك الوقوف وأضوحت خطاياك فوق الألوف وحولك كدينا نراها تطوف فيا ليتها جمعها تغتفر وماذا تقول إذا عاتباك وكل الذنوب فقد راقباك وقد خلته غافلا غائبا فلم تبق فاحشة أو تذر فلم تبق فاحشة أو تذر وذنبا بليل تضيع سدى وقوما غدوا ركعا سجدا فكيف تلاقي غدا أحمدا وكيف ستلقي إليه البصر أخي لو سبيلك في العيش ضاق تجاه استباق فرب على فوق سبع طباق لعمري لأهوى به ما نهر لعمري لأوى به ما نهر أخي يا أخي أخي يا أخي أخي يا أخي